Всем привет, ребята! С вами я, Коря Террарианы. И сегодня мы будем играть в Террарию. И я тут, и сегодня я пошел фармить э, души ночи. я все-таки пришел фармить души света. блин о пирог О, еще и сила. Повезло, повезло. посмотрим, это мимик или не мимик. А, это не мимик. Это сундук. А не мимик оказался. Блин. Ну, бывает. Такое. Ребята, не бейте. Я взял с сундука золотого зелья невидимости.